नमस्कार मित्रिणीनो मी आशा तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये खूप स्वागत आहे तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे बारा ते तेरा वर्षाच्या मुलीचा फ्रॉक दाखवणार आहे फारच सुंदर आणि सिम्पल पद्धतीने दाखवणार आहे तर पहा हे अस्तर तीन मीटर घेतलेली आहे अस्तर तीन मीटर का घेतलेली आहे तर मला दोन फ्रॉक शिवायचं आहे एक तेरा वर्षाच्या मुलीसाठी आणि दुसरं म्हणजे एक सात वर्षाच्या मुलीसाठी तर हे माझं साडीचं कापड आहे बघू शकता तुम्ही ह्याला फॉल लावलेला आहे आणि साडी खूप छान क्वालिटीची आहे म्हणजे हे साडी एवढी जाड आहे की हिला अस्तरची सुद्धा गरज नाही तरी पण मी इथं अस्तर वापरलेले आहे तर पाहू शकता जे फॉल आहे ते मी काढून घेतलेली आहे आता थोड्या वेळासाठी हे साडी बाजूला ठेवूयात तर साडीचा कलर सुंदर आहे आणि साडीसुद्धा सुंदर आहे साडीची क्वालिटी छान आहे त्यामुळे मी इथं दोन्ही मुलीवासाठी फ्रॉक शिवणार आहे तर पहा इथं तीन मीटर जे कापड आहे त्यातले मी दोन भाग करणार आहे दीड दीड मीटर करणार आहे तर तेरा वर्षाच्या मुलीसाठी ही दीड दीड मीटरच कापड वापरणार आहे अस्तरसाठी आणि सात वर्षाच्या मुलीसाठी ही दीडच मीटर मी इथं अस्तर वापरणार आहे तर बघू शकता आता याचा डबल फोल मी करून घेत आहे अगदी सुंदर आणि जसं विखचा फ्रॉक मिळतो तशीच इथं मी ह्याची स्टिचिंग करणार आहे म्हणजे शिलाई आणि कटिंग करणार आहे तर बघू शकता अशा प्रकारे त्रिकोणमध्ये घडी घालायची आहे जसं आपण अंब्रेला फ्रॉकला त्रिकोणमध्ये आपण क घडी घालतो त्याच पद्धतीने इथं त्रिकोणमध्ये घडी घालून घ्यायचं आहे आणि जेवढी तुमची कमर असेल तेवढं इथं मापून घ्यायचं आहे जसं की इथं मी कमर साडेसात इंचाचा घेतलेली आहे तर बघू शकता म्हणजे शिलाई वगैरे सगळं धरून साडेसात इंच आता वरून एक सारखंच इथं माप यायला पाहिजे बघू शकता आता इथं वरून अकरा इंच आलेला आहे तर इथून सरळ एक लाईनीमध्ये अकरा इंचच यायला पाहिजे अशा प्रकारे इथं लाईन खेचून घ्यायचं आहे आता ह्या उंचीपासून खाली बघा जिथं कट आलेला आहे तिथंपर्यंत घ्यायचं आहे जसं की इथं कट आलेला आहे खडूने मार्किंग केलं आता इथून वीस इंच येत आहे तर बरोबर वीस वीस इंचावरती इथं गोलाकारात सर्वीकडे टिक मार्क करून घ्यायचं आहे आता पहा अस्तर हे कापडापेक्षा कमीच असतं त्यामुळे इथं मी वीस इंच घेतलेली आहे आणि कापड हे मी तेवीस इंचाचं घेणार आहे तयार बावीस आहे तर मी तर तेवीस इंचाचं कापडावरती मी कटिंग करणार आहे आणि हे अस्तर जे आहे ते उंचीला आपण वीस इंचाचं घेतलेलं आहोत आता मार्किंगनुसार कटिंग करून घेऊयात तर पहा इथं डबल फोल आहे हे कटिंग करायचं नाही अखंडच आपल्याला इथं हवं आहे तर बघू शकता कटिंग झालेली आहे आता डबल फोलमध्ये पाहू शकता हे अशा प्रकारे दिसतं आता पहा जो वरचा भाग आहे कमरेपासून शोल्डरपर्यंत तो आपण भाग कटिंग करू तर पहा चार फोलवरती इथं कापड हंतरून घ्यायचं आहे चार घड्यावरती इथं हंतरून घ्यायचं आहे कापड आणि ह्याची उंची मी चौदा इंच ठेवलेली आहे हे तेरा वर्षाच्या मुलीसाठी आहे तर उंची चौदा इंच ठेवलेली आहे कमरेपर्यंत शिलाईसाठी एक इंच तयार उंची चौ तेरा इंच इथं घेतलेली आहे आणि खांदा अंतर जो आहे गळा अंतर तो तीन इंचाचा ठेवलेली आहे आणि पुढे शोल्डर हे अडीच इंचाचा एकूण शोल्डर इथं साडेपाच इंचाचा झालेला आहे तर इथं मुंडासुद्धा मी साडेपाच इंच ठेवलेली आहे आता पहा छाती हे सात इंच प्लस एक इंच शिलाईसाठी एकूण आठ इंच घेतलेले आहे आता हे मागचा पुढचा भाग मुंड्याचा इथं गोलाई देऊन घेतलेली आहे आता शोल्डर थोडंसं डाऊन घ्यायचं आहे आता आहे तसं इथं कटिंग करून घेऊयात तर पाहू शकता कटिंग झालेली आहे आता हे शोल्डर जे समोरचा जो डीपली थोडासा गोल आकार दिलेला आहे हे समोरचा भाग येतो तर हे सुद्धा आता आपण कटिंग करू हे समोरचा भाग येतो तर इथं तुम्ही लिहू शकता फ्रंट म्हणून एफ पाहू शकता अशा प्रकारे अस्तर कटिंग करून झालेलं आहे आता आपण साडीतल्या कापडाचं कटिंग करू तर पाहू शकता साडीतलं कापड मी साधारणपणे अडीच मीटर मी कटिंग करून घेत आहे पहा अडीच मीटर एवढं मी कटिंग करून घेतलेली आहे जे साडीचं कापड आहे ते इथे समोरच्या बाजूनी ओपन साईट आहे आणि माझ्या बाजूनी बंद साईट आहे तर त्रिकोण ह्याची घडी घालून घ्यायचं आहे जसं आपण अस्तरची घडी घातलं होतं सेम त्याच पद्धतीने इथं त्रिकोण व्यवस्थित घडी घालून घ्यायचं आहे कुठेही ह्याच्या घड्या वगैरे दुमडता कामा नाही आहे अगदी व्यवस्थितपणे ह्याची त्रिकोण अशी घडी घालून घ्यायचं आहे व्यवस्थित तर आता जे अस्तरचं कापड आहे कटिंग केलेलं तो भाग ठेवूयात तर पहा या पद्धतीने तो भाग ठेवून घेतलेला आहे अस्तरचा तर व्यवस्थित इथं असं अस्तर ठेवून घ्यायचं आहे आता पहा कमरेपासून खालीपर्यंत जसं मी मागा म्हणाले त्याप्रमाणे मी तेवीस इंच ठेवणार आहे तयार बावीस इंच आहे प्लस एक इंच शिलाईसाठी म्हणून इथं मी तेवीस इंच घेणार आहे एक इंच शिलाईसाठी काय घेणार आहे तर खाली मी पिको करणार आहे आणि वरती अर्धा इंच कापड जातो शिलाईसाठी म्हणून इथं एकच इंच ठेवलेला आहे जर का तुम्हाला शिलाई करायचं असेल तर तुम्ही दोन इंच ठेवू शकता जास्त शिलाई इथं कापड जास्त जातं तर बघू शकता तर असं गोलाईमध्ये मार्किंग करून घ्यायचं आहे हे बारा ते तेरा वर्षाच्या मुलीला परफेक्ट फ्रॉक येतो अगदी पायापर्यंत येतो फुल असा लाँग जसं वन पीस लाँग असतं सेम त्या पद्धतीने इथं मी फ्रॉक तयार करत आहे आता पहा जे कंबरेच्या साईडचं आहे कापड ते सुद्धा आपण कटिंग करू तर कटिंग पूर्णपणे या ठिकाणी झालेली आहे आता आपण जो भाग हा समोरचा जो भाग आहे तो आपण दुसऱ्या कापडावरती ठेवून कटिंग करू साईडनं अर्धा अर्धा इंच जास्त सोडून इथं कटिंग करून घेऊयात पहा अशा प्रकारे मी इथं जो समोरचा भाग आहे ते ठेवून घेतलेला आहे आणि साईडनं अर्धा ते पाव इंच एवढं कापड सोडून कटिंग करून घ्यायचं आहे नेहमी सर्कल तर फ्रेंड्स हा फ्रॉक खूप छान असा डिझाईनदार मी शिवलेली आहे आणि ह्या फ्रॉकची शिलाई कशी करायची आहे याचा जर तुम्हाला व्हिडिओ बघायचा असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते तिथं कटिंग शिलाई अगदी व्यवस्थितपणे दाखवलेली आहे तुम्ही पाहू शकता तर पहा मी इथं चेन लावणार आहे पाठीमागे तर फ्रेंड जसा अगदी विकत फ्रॉक मिळतो तसाच मी शिवलेली आहे अगदी फुलं वगैरे लावून हा फ्रॉक शिवलेले आहे नक्की तो व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू